二零一九年八月二十二日，印度神童阿兰德在视频网站上传了一个视频。视频标题为“二零一九年十一月到二零二零年四月世界大劫”。他在视频中说道：“一场威胁世界各国的灾难将从二零一九年十一月开始，在二零二零年三四月进入高峰，让世界经济，包括航空、旅游、运输等行业受到巨大影响。”并在视频中他明确说道：“灾难是通过空气和口水传播的疾病，在二零二零年五月后。” 人们将逐步走出困境，那时疾病的蔓延和严重性都会趋于平稳。从我们现在回忆这个角度来看，这个预言真的是准到没朋友。但是在二零一九年，这条视频刚刚发布的时候，完全没有人去相信，就算有人看到，也只是当一个毛头孩子在胡说八道。当这一切都发生后，这条视频的点击量瞬间突破百万，大家开始关注这个十三岁的孩子以及他的视频内容。印度男孩阿兰德出生于两千零六年。 当时他才十三岁，他从七岁开始学习占星术，智商很高，有时候提出的问题连老师都回答不上。精通英语、法语、梵语等多门语言，十四岁获得研究生学位，目前正攻读金融占星学博士学位。抛开预言来说，他的确是一个神童。这件事后，他还成为当世最小的预言家。他的视频言论主要源于印度的吠陀占星术，在古代农业社会里，都是靠天吃饭。 渐渐的，人们发现了日月星辰的规律，大自然的变换并不是一成不变的，它和我们的生活息息相关。由此，印度吠陀占星术应运而生。它是根据天体的运动和相对位置的关系来占卜地球上的人和事。与西洋占星术不同的是，印度吠陀占星术很少去关注个人的命运和趋势，它更关心的是国家乃至世界命运的走向。而根据吠陀占星术。 庞朗德在2019年8月发布的视频就说到：“自从2019年10月份开始，从地球上观测的火星、木星和土星会连成一条直线，三星直列产生的巨大能量将会对地球造成很大的影响，灾难将会在2020年集中爆发。有一个巧合的点是，2020年刚好属于我们农历上的庚子年。根据我国古书记载，庚子年历来都是多灾多难。1840年庚子年，第一次鸦片战争爆发。” 我国进入半殖民地半封建社会。一九零零年庚子年，八国联军侵华战争爆发，我国彻底沦为半殖民地半封建社会，清政府成为西方帝国统治中国的工具。当时，印度还发生了大饥荒，导致大量农作物和牲口的死亡，超过九百万人因饥荒饿死。欧洲也爆发了南北战争，导致欧洲格局发生了巨大变化。一九六零年庚子年，全国大面积受灾，智利发生九点五级大地震。 导致十四万人死亡。从这里可以看出，阿兰德的预言的确很准。二零二零年四月初，阿兰德再次上传一条预言视频，名为《二零二零年到二零二一年世界的未来》，主要发表了他对疫情未来走势的分析。他在视频中说道：“全球疫情将在三个月后，也就是二零二零年的七月后，逐渐开始好转。但是在二零二零年十二月二十日，可能会出现更加恐怖的灾难，可能是病毒变异，也可能是超级细菌。” 时间将持续至二零二一年三月。此视频一经发表，顿时又在网上引起了轩然大波。当时在二零二零年十二月二十日这个时间节点，英国病毒变异的消息登上热搜。之后，西方大部分国家疫情都慢慢到达高峰期。这个年少的预言家再次被推上风口浪尖。时间来到二零二一年，随着疫苗的研发和慢慢普及，大家都以为疫情已经慢慢趋于平稳，离完全控制已经不远了。 就算在2021年之前，印度神童预言都很准，但他没有算到，自己国内虽然养出了7684种变异毒株，当时印度的爆发让很多人以为世界末日将要来临。当时的印度有多恐怖？当日新增确诊人数多次刷新全球纪录，达到五十万例以上，当日新增死亡病例数也突破上万例。当然，这一切也不能怪印度神童，他也不可能每次都能算那么准。阿兰德还在视频中表示。 因为目前的变异病毒太多，接种疫苗可能会有效，但效果应该不会非常好。他还说道，疫苗不是唯一缓解疫情的方法。在阿兰德的故乡印度，有一种传统的占星术和养生法，名为阿育吠陀。它起源于吠陀经中的阿婆达吠陀，它是世界上唯一最古老的医学体系，存在时间长达五千年之久。其草药体系至今仍在应用。阿育吠陀的治疗非常全面，并且没有任何副作用。 早在一到五世纪，阿育吠陀所描述的所有疗法就被翻译成阿拉伯语、中文和欧洲语言等等，并在全球得到实践。阿兰德认为，用阿育吠陀这种古老的医学体系，不但可以提升个人的免疫力，防止病毒感染，并且和疫苗相比还更加健康。以上就是阿兰德之前的预言和建议。在今年六月十六日，阿兰德再次发表视频，他预言并分析了疫情未来的走向，也给出了疫情最终可能结束的时间。 接下来，我们就一起来看一看他具体说了些什么。阿兰德在视频中表示，二零二一年十一月二十一日至二零二二年四月之前，木星将离开山羊座，进入水瓶座。在二零二一年下半年，经济会有所改善，但情况依然不容乐观。因为疫情的原因，经济将会出现泡沫，世界大部分国家和地区都会受到一定程度的影响，尤其是欧美地区、印度和日本。在二零二一年六月至十一月二十一日这段期间。 或二零二二年四月底，可能还会出现某些变故。目前，印度超级变异病毒在全球各国不断被检测出来，全球超过八十多个国家和地区都被感染。更可怕的是，在之后，很多国家又检出了这个病毒的加强版。由于全球化的不断普及，没有哪一个国家可以置身事外。当前，很多国家地区因为疫情的原因，国内矛盾非常严重。比如印度，一旦出现了严重的经济危机，很可能会成为战争爆发的导火索。 一旦战争爆发，将是全世界所有人的不幸。阿兰德在视频中同时也指出，2022年四月是特殊的时期，因为火星与土星会合相，这对全球来说并不是好的预兆，极有可能给全球人民带来不小的挑战。但只要挺过这一波，进入2023年，经济就会慢慢复苏，疫情也会得到控制并逐步好转。两年时间，不知道大家是否能够等待？但是按照国内外很多专家的说法。 新冠最终很有可能并不会消失，它会降低感染和杀伤率，变成一种类似于流感的普通病毒。我们要做好这样一个准备。阿兰德还表示，根据古文的记载，上天会对四类人大发慈悲，那就是善良的人、有孝心的人、用合法手段赚钱的人和遵守规则的人。他也呼吁大家保护自然环境和动物，这样自然才会给出更好的反馈。对于这个印度神童，网上有很多人喜欢，也有很多人不喜欢。 并且他的预言也不是都非常准确，比如他还预言过世界大战和油价上涨，这些都不太准确。大家各有各的说法，理性看待预言这件事就好了。疫情是我们全人类共同的敌人，在过去的两年内，大家众志成城，共同努力。在接下来的时间里，我们更加不能掉以轻心。好了，今天的视频就到这里了，喜欢的朋友点赞关注一下。我是东家木，我们下。